Tama na, walang kalaban-laban yung tao eh. Ba't ka pa nakikialam, ha? Oo. Bagong salta ka, pumasok ka dyan. Eh, pinasok lang po ako nung... Pinsan! Pinsan, long time no see! Ang galing-galing mo kanina. Hanga-hanga ako sa iyo. <laughs> Hindi mo na nakitang katawan mo at mga kamao mo sa dami ng nadyombag mo kanina? Naku, may bibig akong magmamasahe sa iyo. Ang ganda-ganda, ang puti-puti, ang bango-bango, ang mura-mura, at take note, walang putok. Hoy, huwag mo na ako istirin, ha? Eh, ah, Tatamaan ka sa akin, ha? Eh, babae, mga pinsan! O saan ang tungo mo niyan? Eh, sa Maynila po sana, kaya lang eh. Kaya lang ano? Nadukutan po ako eh. Kaya hindi ko alam kung paano ako makakarating sa Manila. Ko. Saan tuloy mo sa Manila? Sa opisina po ng agency magpapali sa akin. Alam mo ba yon? Hindi, pero meron akong tarjeta ng opisina rito. O, samahan kita rito bukas. Pansamantala, tumuli ka muna sa amin. Naku, maraming maraming salamat ho. Kaya lang eh, di po ba nakakaya sa inyo? Ah, wala kang dapat alalahanin. Ang kasama ko sa bahay, yung pinsan ko si Simang. Huwag ka mag-alala. Okay yun. Anong okay? Sa akin, hindi okay. Pambihira ka nanding oh. Umangkat ka lang ng prutas? Umampun ka pa isang palamunin? Ano ka ba? Hindi tayo mga pare at madre na para isipin mong orphanage tong bahay natin. Bullshit. Si Mang, bagong salta rito sa Manila yung tao. Hmm? Kawawa naman. At ngayong gabi lang naman siya matutulog dito eh. Dahil bukas, sasamahan ko siya dun sa agency magpapaalis sa kanya. Papaalis? Oo. Ba't siya mapupunta yan? Sa Taiwan. Taiwan? Taiwan? Ha? Oh. Taiwan? Yan, eh, pumunta Taiwan? Ibig mo sabihin, pumunta kang Taiwan? dahil sa kakitaan mo doon? Opo, times 50 plus. Times 50 plus? Ha? Huh? Oh, hindi, hindi. Hindi mo naman kaagad sinabi sa akin eh. Di sana nasikaso kung may yung tao. Mampira ka talaga. Oh, hindi ba? Ah, ah, kumain ka na ba? Pinakain na po ako ni Nanding. Buti na lang pinakain mo. Naku, buti na lang. Eh, kundi, nagtuloy ka pala tao nitong hindi pa ka makain. <laughs> Mukhang pagod na pagod ka. Ha? Galing ka sa biyahe. Halika na, magpahinga ka na. Halika na, dali, halika na. Gagamitin mo na yung kwarto mo. <laughs> Dito. Sister, bukas ang kasubo. Pamela! Nong? Nong? PJ! Hmm. Hmm. Oh, hmm. kumain ka na ba? Tapos na po ako. Saging na lang ho. Nung? Sino sa? Ah, si Manuel. Manuel, nana ko, si PJ. Hi, Manuel. Hmm. Okay, Nanding. Pagsabihan mo yung inaanak mong yan, ha? Puro bilyar ang inaatupag niyan doon sa kabilang barangay. Totoo ba yon? Hindi naman po, Nung. Ay, PJ, Asikaso mo yung pag-aaral mo, ha? Eh, inaasikaso ko naman po eh. Naglalaro lang naman po ako tuwing free time namin. Okay kung gano'n, but, Pero ba't ka pa dumadayo? Meron naman dyan sa talipapa natin. Para mas may thrill nung. Mabibigat ang kalaban dun eh. Puro astig. Astig? Mm -hmm. Pumupusta ka? Ay, hindi naman nung. Naglalaro lang. Hoo! Maniwala ka dyan! Sumpa man tita si Mang, di ako namumusta. Charing! Oh, pero ito, PJ, ah. Sa oras na makita kita, o nabalitaan ko nakikipagpustahan ka, tatamaan ka sa akin. Opo, Nong. Sige po. Una na ako. Baka malita ko eh. Thank you, Nong. Okay. Bye, Tita Simang. Pakisikis pa. Ay, Nandeng. Bilis-bilisan nyo na yan at baka mahuli kayo dun sa opisina ng recruitment agency. Sige na. Yun nga palang address ng agency. Nandito po. Ganun na nga po. Anak ng pusang buhay to! Ano ba naman? Akala ko ba naman, dollars na, dollars? Yung walang dengue lang abuti ko sa'yo? Naku, alam mo, ikaw ha, nasayang lang yung assisting binigay ko sa'yo. Pati yung almusal na inihain ko, nasayang din! Ano ngayon ang gagawin mo sa buhay mo? Eh, magtatrabaho po. Magtatrabaho? Ano mang klaseng trabaho, Aber? Eh, bahala na daw po si Nanding Do. Asa! Nanding! Nanding ka na naman! Asa ba yung nanding na yan? Eh, hindi na ako bumaba. Tutuloy daw sa auto supply at may bibiling pang mga pyesa. Di ka ba kasi sinama? Kausali pa ng bayad sa pyesa! Ah, diaryo! Diaryo! Diaryo! Eh, ay, sakit ko na. Lisensya mo. Ha? Huh? Ano bang violation ko? Bulag ka ba? Hindi. Nakikita kita eh. So nakikita mo ko? Hindi mo ba alam na no parking dito? Wala akong nakikitang no parking. Ayan o, hindi mo nakakita? Ang taas-taas oh. no parking. Ha? Ha? Kala ko para sa aeroplano yun. Aeroplano? Pilosopo ka! Ano ka, piloto? Lisensya mo! Taray-taray yun. Oh. Ano? Ah, hindi. Sabi ko, ah, mataas yung No parking sign doon. Lulusot ka pa eh. Amin na, lisensya mo. Ah, Anong tinitignan mo? ah, wala. Ay, Suarez, baka pwede natin pag-usapan ito. Bribery ka pa! Amina, na, lisensya mo! Hindi naman bribery. Hindi, hindi. Wala tayong nga usapan. Wala, wala, wala. Ah, ah, baka naman Hindi, hindi, hindi. Alam mo, yan ang gusto ko si PJ. Labang ka lang ng laban, hindi ka marunong umatras hanggat hindi mo ako natatalo, Ang yabang talaga ni Elias, no? Okay. Ayos, wala Ayos. pumasok. <laughs> Ayos. <laughs> Ngayon, Mang Elias, sisiguraduhin ko makakabawi ako. Sana nga, eh. Ang lakas ng panalangin mo, walang pumasok, ah. Okay. <laughs> Makakabawi. Ba, mukhang gumagaling ka ngayong PJ, ah. Ayos. Nice, PJ. Mukhang hindi pang yung tirang yun ah. Mukhang pang motel na kinukuha mo ron. Ah. <laughs> Sabi ko naman sa inyo, makakabawi ako eh. Okay. Uy, napanipis oh. Paano yan? Hindi ako nanalangin dyan ha. Ah. Dito na lang pa ba yan? Give me na yan kung sa gold, di ba? Hmm? Ikaw naman, PJ. Di ko maintindihan pinagbibigyan mo ako oh. pinadadama mo ako, no? Parang harin hold up mo na ako niyan. Ah. May din O, bakit? siya dalawa. Oho, sandali Baka hindi na ako maibag sa ginagawa niyo, ha? Ah? Op! Turuan ng pato, ha? Ah. natin. Naku! Oh, ko na naman! Ito talaga yung swerte, parang laki. PJ, PJ! Mang Manuel, ha? Ano? Aga ano ba? Ba't? Ano? Pwede pa ako sa game pa? Bak Magandang gabi ho, Alvin. Magandang gabi ho. Sige, sige. Naku, sorry po. Alam ba? Sorry po. Sorry ka na, sorry! Ano ba yan? Bakit nagwawalis ka sa gabi? Lalabas ang swerte? Hala, ibalik mo yan! Opo. Ibalik mo! Ito talaga! Sinerte ka! Dahil sa lunes, magkakaroon ka na ng trabaho. Talaga, oh? Saan ho? Sa bakery ng kumpare ko. Naku, salamat oh. Tinilungan niyo ako magkatrabaho. Hey! Di kita tinulungan, ano? Sarili ko tinutulungan ko. Gusto ko magkatrabaho ka na. Nang sa ganon, uupa ka na ng kwarto sa akin. Hindi yung lahat dito, libre ka. Eh, salamat na rin ho. O sige, walang anuman. Alin si Mang, alin si Mang. Ano? May tatanong lang po ako sa inyo. Kung tungkol doon sa sweldo mo, bahala na sa'yo kumpare ko. Huwag ka mag-alala. Bibigyan ka ng tamang sahod nun. Hindi ho yun, tungkol ho kay Nanding. Oh, ano naman ang tungkol kay Nanding? Dati ho bang naglalaro ng bilyar yun? Uh, hindi lang basta naglalaro yun. Nakita mo yung mga yan? Ha? Yung mga tropeyong yan? Kay Nanding lahat yan. Isa siya sa mga naging kampiyon dito sa Manila. Ang kaso, isa rin yan sa nagbigay ng malaking trahedya sa buhay niya. Bakit ho? Ano nangyari? Ginulpi siya ng sindikato. Ayaw niya kasing pumayag na ilaglag yung isang laro sa tournament. Ibang klase talaga yung gulping inabot ni Nanding. Ang masama pa nito, nung gabing yun, Inatake sa puso yung asawa ni Nanding. Isinugod sa ospital. Kaya simula noon, tinalikuran niya na ang paglalaro ng bilyar. Mang Nanding, Mananding! Bakit Frank Lloyd? Si PJ po ando na naman sa bilyaran sa kabilang barangay. Kalaban na naman po si Elias. Pambira. Hindi niya ba alam na hinaharang lang siya nun? Talaga yan si PJ, oh. O bakit? Lilipat ka na ba sa silong? Hindi pa. O ba't dala mo yan? Wala lang. Paano, PJ? Better luck next time, ha? <laughs> Nanding ikaw pala. Kumusta na? Kamustahin mo mukha mo. Hindi ka pa rin nagbabago, ano, Elias? Di ka pa rin tumitigil sa mga panloloko mo, no? Pati mga kabataan na katulad ni PJ, pinapatulan mo. Nanding, excuse me. Si PJ nagamo sa akin eh. Di ako pa pinatulan yan. Pinagbigyan ko lang eh. Masama ba maging mapagbigay? Hindi, di ba? O ngayon, ako naman ang hahamon. Ako ang labanan mo. Ba, pumapatulok sa may kapansanan. Masisira image ko. Ba, pwede ba? Tayong dalawa na lang? Sino to? Uy, Manuel, anong sinasabi mo kayong dalawa? Ba, marunong ka bang magbilyar? Konti. Largo! Sandali lang, Nanding para umarehas naman to si Shano. Bibigyan ko ng partida ito. Ikaw na una sasago, okay? Salamat po. <laughs> ah, lakas tiyamba ang bata mo. Nakatapat. Nakatapat Magaling ba? Magaling ba? Ayos ba? konti. O ikaw, pasalamat ka at nakahawa ka pa ng tako. Salamat, Manuel. <laughs> Sige. Op, op, op, op, op, op, op. No. Bayad. Tatakas pa eh. <laughs> Ma- makakalimutin kasi ako eh. Nanding pasensya ka. No. No. Doon muna ako. Yan ba tayo? Ha? Opo, po, Nong. Nagkakaintindihan po tayo. Hindi na po ako ulit, Nong. Eh, huwag niyo akong gagalitin, ha? Nang Nanding. Masama akong magalit. Nang Nanding. Andiyan po si Maui. Ha? Teka. Nanding! Eh, si Nanding! Nanding! Nanding! Nanding! Si Mang, nasa sinanding? Nandito raw. Wala na si sinanding. Kanina pa umalis. Wala na? Ano ba yun? Pinagtataguan ako? Hindi na ako sinisibot nun ah. Alam niyo yung nanding na yan? Ang swerte niya. Dahil sa dinami-dami na naliligaw sa akin, sinagot ko siya. Tapos ngayon, ni Honey Ho, wala. Pasensya ka na, Mawi. Busy lang si Nanding. Busy? Ano siya, cellphone? Wala na siyang panahon sa akin, ganon. Ngayon, kung wala na siyang panahon, wala na rin akong panahon sa kanya! Hay kayong lahat na nandito, pati ikaw! Sabihin nyo kay Nanding, break na kami! At hindi ko na siya babalikan dahil pag binalikan niya ako, pipila pa siya! Naintindihan nyo? Ha? Opo, opo, opo, opo. Okay. Opo. Anong ngingisi-ngisi mo dyan? Baka gusto mong sa'yo mabali nga inis ko, basagin ko yung mukha mo. Wise man! Hmm. Eh, sige na! Tumabi kayo dyan! Pabili nga ng pandesal. Uy, may bibili na Pabili ho, pandesal nga ho. Pandesal nga po. Pan... Disal? Ha? Huh? Pandikoko. Pandikoko na lang. Pandikoko na lang? Oo. Uh-uh. Ilang pandikoko? Bente. Bente? Mm-mm. eh. Ah. Ito na yung pandikoko mo. Lalo kang masasaktan pag hindi ka tatahimik. Tumahimik ka! Tahimik lang. Ang init naman ng ulo niyo. Ikaw si Manuel. Yung tumalo kay Elias. Opo. Kilala mo ko? Hindi ano? Po. Hindi mo kilala, boss ko? Sinabi ng ako na lang magpapakilala sa sarili ko. Yes, boss. Ako si Olivares. Alaga ko si Elias. Hinahamon kita ng bilyara. Anytime and then. Understand? Sky is the limit. Winner take all. Ayoko po, hindi po ako maglalaro ng bilyar para magsugal. <laughs> hindi maaari yun, Siano. Tinalo mo na yung alaga ko eh. Kaya kailangan labanan mo rin ako. Pero huwag ka maglala. Bibigyan kita ng magandang partida. Sa laro at sa taya. Kaya huwag kang matakot. Tira 40 ka, ako 80. At ang 2,000 mo. Tatama ng 9,000. Hindi ba maganda? Ano, kolga? Boss, pwede na ba ako umirit? Kausapin mo. Thank you. Ano, sa Sano? Kulin mo na. Magandang laban yan. Kundi, magbumuka ka siya ng wasay. Anong wasay? Walang sinabi, boss. Tsaka isa pa, hindi ka ba nahiya sa sota mo? Isa ka siya ng wasay? Ah, excuse me, ah, hindi pa kami magsyota. Ah, ganun? Ah, ah. Pahiya pa ako. Sorry, ah. Okay lang. Sige. Mamayang hapon, pagkasara ng bakery. Good. Good, Manuel. Hihintayin kita doon sa bilyara na natsamba mo yung alaga ko. Darating ka. Hihintayin ka namin. Manonood ako, ah. Sige. Manuel? Siling? Manuel. Siling. ha? Excuse me, ha? Aba. Hello, PJ? Napaka-social naman itong jeepney driver na to at may cellphone pa. Talaga? Sandali lang, PJ. Jeepney driver piloto ako. <laughs> Hello, Nong? Malabo, hindi kita masyadong marinig eh. Hoy, piloto. I'm not yet through with you. Sandali lang, PJ, ah. Excuse me, ah. I'm talking to my inaanak. Oh, PJ, ba't may ingay dyan? Kakapustahan po kasi dito eh. Pustahan? May laban daw si Mang Manuel at si Olivares mamayang hapon. Olivares? Paano nangyari yon? Eh, ewan ko lang. Basta maglalaban yung dalawa. Namo? Mm, Olivares ang sargo! Hey. <laughs> Walang pumasok sa Sargo, tira Manuel! Hindi kita, pwede banda. Pasok tres. Tira cuatro, Olivares. Si last chance mo na ito para umayaw. Ano sa ano? Umurong ka na. Sige na. Abang may oras pa. Paurungin mo na bata mo. Good shot! Ano? Parang nagpagpag ka ng kalawang, Olivares. Kita ko sa taas, ah. Parang driver na may lisensya yan. Sa'yo <laughs> ba nakatingin o sa akin? Sa akin, no? Ha? Ah? Boss, mukhang tagilid na tayo ah. Talagang tagilid kayo. Tingnan nyo latag ng mesa. Ang pagka-janitor pa, nililisin ako. Yes! janitor talaga. Mukhang i-clean up eh. Eh, daig di siya ang vacuum cleaner kung maglinis eh. Sabay mo Over the table. Ayos! naman, piloto? Kakaya naman sa'yo, Nanding. Dahil sa akin, nasasabit ka sa gulo. Huwag mo intindihin yun. Mabuti nga eh. Naturoan ng leksyon ni Olivares na yun. Kasi naman, kaya umabot siya ganito, inambisyon ko pang makapag-abroad. Manuel, huwag mo sisihin ang sarili mo ginusto ko lang naman yun para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kapatid ko. Dahil siya recruiter na yun, nasira ng lahat. Wala na. Manuel, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tiyaga at sipag lang ang kailangan mo. Ang lahat ay nadadaan sa tiyaga. Siguro nga. Pero anong pagtitiyagaan ko? Maraming paraan para umasenso. Tulad ng ano? Bilyar. Talaga? Pwede ko bang pakinabangan ng konti kung nalalaman sa bilyar? Anong konti? Hindi pangkaraniwan ang galing mo, Manuel. Ikaw, dati kang kampiyon sa bilyar. Wala ka na bang balak balikan to? Hindi na siguro dahil sa balikat ko. Pero ang sabi ng doktor, nasa isip ko lang. Siya nga pala, Nanding. Wala ka na bang balak mag-asawa uli? Wala na sa isip ko yun. Ang nasa isip ko tulad mo, yung masenso. At yung hinabilin sa akin ng nasira kong kumpare. Si PJ. Nagabayan at palaki ang malinis. Ay, piloto! Buti naman at nakalaya ka na. Paalala ko lang sa'yo ah. Kasi, piloto ka, jeep ang dala mo. Huwag mong palilipa rin dahil bawal yun. Baka makalaboso ka na naman. Ah, salamat sa paalala mo. Teka, sino naman yung kasama mong nakulong? Co-pilot? Hindi. Uh, flight steward. Suarez, strike to ka na kay piloto, no? <laughs> Hindi nakakatawa. Nanding, Ali Simang. Ito po ang kapatid ko, si Angela at kilaling ko. Ah, ah, sila na sinasabi kong tumulong sa akin. Maraming maraming salamat po sa pagtulong niyo kay Kuya Manuel. Walang anuman. Ah, kumain na ba kayo? Dumating eh. Ah, naku, salamat ho. Pinakain na ho kami ni Kuya. Ah, marahil pagod kayo, baka gusto niyo magpahinga. Sige po. Ako na magdadala niyan. Ako nga pala si PJ. Ako naman si Angela. Ah. Kaya pala, para kang angel. Pasensya na, talagang ganun Mang Nading, sila. Mang Nading, may chiksu dyan, hinahanap kayo. Si Maui? Hindi ho, si Bibian ho. Ako nga, hindi mo ba ako naalala? O kinalimutan mo na ako? Hindi ba ikaw yung... Ako nga, Mr. Piloto. Ano ang piloto? Nan, huwag ka na makialam. Ah, bakit? May violation na naman ba ako? Wala. Pero atraso marami. Hindi pa tayo tapos ng pag-uusap. Lagi mo ako tinatalikuran eh. Nung huli nga, may kasama ka pang flight steward. Ah, hindi. Kasi... Eh, Para maabsuelto ka, puntaan mo ako doon sa inasal malapit sa terminal ng jeep. Mamayang alas 7. At magdala ka ng pera dahil ikaw ang magbabayad. pulis doon sa may presinto? Oo, oh, yun nga. Binilhan mo rin ng halo-halo yon? Pasensya ka na, Bibiam, traffic. Dahil doon sa... Opo ka. Na-traffic ka ba talaga o nahuli ka uli? Ah, ma-traffic talaga eh. Kasalubong ko siya, Ah, sige, tuloy ka. Pasok. Ah, upo ka. Nang dahil sa asar ko sa'yo, naghalongkat ako tungkol sa buhay mo. Dati ka palang kampiyon sa bilyar. Minangyari, nangyari at di ka na nakapaglaro uli. Nagkakaso, pero walang nangyari. Hindi ka na nag-asawa uli at hanggang ngayon, wala ka pa rin pinupormahan. Ang ganda mo palang maasar. <laughs> Ganun ako eh. Hmm, <sighs> Alam mo, Manuel, kung ganito tayo ng ganito, walang mangyayari sa atin eh. Kasi kanino pa tayo nandito eh. Eh, patingin-tingin ka lang pangiti-ngiti, pakamot-kamot. Hindi naman sa minamadali kita, no? Pero gusto ko lang sana malaman kung ano yung talagang feelings mo. Kung sure ka na ba sa feelings mo para sa akin. Alam mo yon? Yung talagang laban ka na ba? Yung lalaban ka ba? O baka naman mamaya biglang babawi ka lang? O yung game na game ka na ba? O baka mamaya urong-sulong ka lang? Alam mo yon? Yung mga feelings mo, feelings mo dyan, dyan, dyan, dyan, mismo sa puso mo, na ang feeling mo ay talagang, todo na to! Eh, wala akong magagawa. I have to give my final answer. And of course, my final answer is, yes na yes! Nakakainis ka talaga, Manuel. Ang bilis-bilis mong manligaw. Napasagot mo na ako. Ay, nako, napaka-aggressive mo naman. Uh, Vivian, dala ko yung wheels ko. Sino parking? Yun nahuli kita? Ah, huwag mo na paalala yun. Ah, hatid na kita. Sige. Op, pare. Kami na ang maghahatid kay Miss Beautiful. Oo, oo nga. Itong tikot namin bago yan, Miss Beautiful. Hindi ka bagay dyan sa bulok na jeep na yan. <laughs> Puro kalawang na yan. Baka matetano ka. Mga pare, mukhang nakainom tayo. Pahinga na lang kayo. Magpahinga daw. Pare, <laughs> wag ka nang makialam. Kami na ang bahala dito kay Miss Beautiful. Um, mga kaibigan, oh! pulis ako. Um, pwede tigilan nyo na yan. Pulis. Nakainom lang kayo. Ba, pulis, pulis din kami. Pulis daw. Pulis. Pulis din kami, pulis. Pulis, eh. pulis din kami. Pulis. Matagal na kami pulis. Halika na nandin, <laughs> tayo na. Pulis tayo. Di ba? <laughs> Aba! Hatid na kita. Tara. Hmm. <laughs> Welcome, sir, ma'am. This way. Thank you. Uy! Nanding! Long time no see, ah! Oh, may... may happening ba? Nag-graduate ang inana ko, si PJ. Ah, oo. Nakikita ko nga nun. Malit pa. Congrats, ha? Thank you po. Ah, Apple. This is the name. The ex-champion billiard player I was telling you about. Oh, the jeepney driver. <laughs> anyway, kung di ako nagkakamali, ikaw yung taong bundok na tumalo kay Olivares? Limayugan, di ba? Siya nga. <laughs> Alam mo to si Nanding. At saka yung si Olivares. Pareho kong, pareho kong pinapagulong yan. Kaya siguro dapat, kami nitong taong bundok ang magkasubukan. You wanna play that mountain man? Of course! Ito masarap kalaban laban uso. Di katulad dito. Lipas na. Ono. Di mayuga. Open ang Winner take all. Sa game lang. Okay ka? Sige ka. Oh. Okay. Shoot. Bukas na gabi. Alas 8. Sa lugar de Carayon. Naalala mo yung lugar na yun, Anding? Di ba doon kita rin ang paso? Sa taas tayo. Sige, nang malitsong ka sa tako mo bukas. Ano? Sabi ko yung lechon namin di pa dumadating. <laughs> Kumusta na, Nanding? Mabuti naman. Alam mo, naalala ko nung ako pa promoter mo you were a very efficient champion. Kaya nga lang, it was a very short career. Siya nga pala, mahusay ba talaga itong kaibigan mo? Sa tingin ko, walang tatalo. <laughs> walang tatalo? Baka naman wala pa siya nakakatapat. Kalyan! <laughs> O, oh, Cheng, anong ginagawa mo rito? Uh, aking balita, bata mo may laban na. Ah. Alam mo, ano ikaw taya, akin taya, kabila. Dalawang daan libo. Call! <clears throat> Brad, hindi yata ito ang daan papuntang San Juan? Shortcut po ito, ma'am. Mas mabilis. Ano shortcut? Anong mas mabilis? Eh, ang pakiramdam ko, parang mas malayo pa to eh. Ba't kayong binto? Hold up ito. Hold, Hold up? up? Oo, ang bag. At mga alas. Ito, oo. Dali! Ito na ho, oo, ito na ho. Ikaw, ang pitaka mo. Eh wala po akong pitaka. Wala kang pitaka. O ano yan? Tako po. Akin na. Hindi po pwede. Ah, hindi po pwede ha? Ibigay mo na. Kahit anong mangyari, hindi ko ito Ano, hindi mo bibigay. bibigay? Kundi dahil sa mga drama to, pati kaluluwa natin, kita. Pasensya ka na, Siling. Sensya! Hindi ko kumaintindihan yung drama ng tako na yan sa buhay mo. Pinabayaan mong pinag... Ayun ang pinagtatawa... Paano yan? Cheng! Alas 8 na. Wala pa si Dimayuga. Abay, panalo na si Victor by default. Aba, aba, aba, aba. Default, default. Ikaw gusto default kasi ikaw gusto pera agad. Ikaw stop na takaw. Ano ba, kontrate malugit sa olas? Cheng, wala ka na magagawa hindi dumating si Dimayuga. Paano yan, Nong? Matatalo mga taga-barangay natin na walang kalaban-laban. Parang ganun na nga. Kung nung kapanahonan nyo, hindi mangyayari to. Tama! Tama! Danding! Ikaw! Ikaw! Ikaw palit! Ikaw lalo! Siya sobrang gulang eh! Pala hindi talo agad pela! Teka, teka, teka! Wala sa usapan yan! Pero yun, okay lang yan. Para matuloy lang to. Sige. Sige na, Nanding. kumain. Dog! Yes! Ang galing mo. Nating, swerte ka lang. Wala pumasok doon sa break kundi ubus din yan. Next time. Sige. Manuel! Tanding! Alan si Mang! Ah, ano problema? Sabi ko na nandito kayong dalawa eh! Ano ko ba si Mang? Para kang sirena. Hindi naman! May sunog ba? Magkakampi kami? Oo! Partners kami? Oo, kurak! Partners kayo! Hay nako, mga magagaling na imported billiard players ang makakalaban nyo doon. Kaya kayong dalawa dapat mag insaya kayo. Ha? Naku, ganda niyan. Aling si Ma'am, pumasok ka muna na makapagnerienda ka. Ha? Halika, okay. patingin nga. Ay. Ay, oo nga. Manuel, mukhang nagkakaigi yan si PJ at ang kapatid. Pero sana makatapos muna sila ng pag-aaral. Sa Amerika naman tayo pupunta. Sa mga beach doon, ha? Namamasyal pa sa probinsya, meron pang chika. Teka, parang familiar sa akin ang boses nina. Ha? Teka, teka. Teka, ano problema? Harding, eto yung nanloko sa amin, yung recruiter. Ikaw yung recruiter ng punerarya? Ba, hindi ako yun. Siya nga. Siya si Mr. Di Uy, Guzman. hindi Mr. Di Guzman ang pangalan ko, ha? Uy, nagkakaila ka pa. Uy, Uy, takbo ka, bata! Bilis! Hoy! Tigil! Uy, uy, uy! Tatakbo ka pa, ha? Miss, kasama niyo to? Hindi niyo kasama ito! Uy, mga sweetheart ko! Hoy, uliin niyo yan. Manloloko yan. Oo, gun sa iyano na. Ngun yakulit ko, iloy. Ano sa mo? Sabi ko, alam na namin. Kaya matagal ka na sa aming under surveillance. Pastilan! Dudong! Oh, ano naman yun? Pulis ini! Hindi niyo ba alam na nagpapanggap ito na recruiter? Siya nagpapanggap ito ng kunsyal ng Makati! Konsyal ng Makati? Tara na! Hala, ah. tara! Uy, tiga Pasig kayo ah! Konsyal din kayo ah! Kilala ko kayo eh. I now declare the San Miguel Beer 9 Ball Invitational Doubles Challenge open. Break! Break! dito. Okay ba? Oo nga. Mukhang masarap mamili dito ah. Ano ba? Hindi pa natin pinag-uusapan yan. Ikaw naman, pakipot ka pa. Eh, alam ko naman love na love mo ako eh. Eh, love na love din naman kita eh. In fact, ayoko nga mawawala ka sa paningin ko eh. Kung pwede nga lang, lagi tayong magka-holding hands. Parang ganito. So, Bang! Tapang mo! Susunod ka pa? Pwede makausap si Nanding? Ito nga, sino ito? Hindi mo na kailangan malaman kung sino ito. Ang gusto kong malaman mo ay hawak ko ang kapatid ni Manuel at ang inaanak mong si PJ. Salta ka! Salta ka! PJ? Opo, kinidnap po kami ni Angela. Tulungan niyo kami! Ha? Eh. Ito lang naman ang gusto kong gawin mo eh. Ilaglag mo ang laban nyo kina McGrady at Jordan. O kaya, huwag na lang kayo sumipot sa laban. At binabalaan din kita. Huwag na huwag kayong magsusumbong sa pulis. Adios! Wala ba tayong ibang pulutan? Puro Manila lang yan. Pulutan natin eh. Pumili na lang tayo. Gugutom na ako. Kain tayo. Tara. Oo, oo. oo. Saan ka pupunta? Kakain. Eh, sino magbabantay dito? Diyan ka na lang. Maiwan ka na. Aalis na sila. Dalhin niyo ako rito ah. Ang daling malasing pag wala laman ng tiyan. Bagsak na lang tayo pantay. oh, sige, mag-isip ka ng paraan para tayo makatakas dito. Ah. Nandito na sila mga Grady at Jordan ng USA. Pero tipong uh, wala pa yung ating mga magigiting at magagaling na kababayan. Sina Escalante at Di Mayuga. Bakit kaya Mars? Pards, baka naman nagpapakondisyon pa sila. Uh, uh, uh. Pj, विजय Pj, dah sangat. Siguro matulog na tayo. Eh, dumadaan ang energy sa likuran ko. Kita ko rin yung likuran ng post office. banda kanan ko nung kita ko rin yung City Hall. O, Digni, tanggalin mo naman yung nasa utak mo. Eh, eh, PJ! PJ! Landing, ano sabi niya? Sabi niya, nakikita niya sa likod ng eh, LRT. At nakikita rin niya yung likod ng post office. Gawing kanan niya, nakikita niya ang City Hall. Dapat niya, ano? natin. Sakit! Dito dali! Dali! Punta naman na sa bibig ko! Aray! Tanda naman! Ano? Tawag ako na si Ninong. Tumawag ka naman ng pulis! Si Ate Vivian! Dali! Vivian! Dali! DJ! Oo, sandali lang. DJ! Tama tayo na 你。 Good evening, ladies and gentlemen. It is 10 seconds to gain time. I'm sorry to announce that if the tandem of Escalante and Yuga fail to appear, they will lose by default. Yes! Congrats! Andito sila! the century! Totoo yan! Bakit kayo lang kayo? Ay, Ladies and gentlemen, istorya. Ba't kinicture nyo? Sa ako na lang ikukwento sa inyo. Jordan of USA versus Escalante and Dimayuga of the Philippines. And Jordan Sexton, 1-0. <laughs> nice shot, Max! Ang ganda ng pinakikita nito ni ah, Escalante. coaching dito ni uh, Escalante. Tagawang bola. Mahirapan dito si McGrady. may I call your attention for a while? May I call on Mr. Putz Puyat, the president of the Puyat Sports. And now, the champion of this SMB 9-ball international doubles, ladies and gentlemen, Mr. Nandi Escalante and Manuel Dimayuga. Mayuga. Congrats to both of you. Thank you. You're